Thank you. फरकाव अजोनी हमारा के राजा बहकाव राजा पूरा जाता हम ढोरी दुखाता राजा पूरा जाता हम ढोरी दुखाता राजा पूरा जाता हम ढोरी दुखाता समझाई हो नीते लग हम जाई हो चंदन बेदरदी सैया हो हसनैन बनेले कसैया हो राजस रसीला समझाई हो नीतेश लग हम जाई हो अरे झटका तुम राजा मार अपना दोतबे से चोली राजा फा जाता हम ढोरे दुखाता राजा पूरा जाता हम ढोरे दुखाता राजा पूरा जाता हम ढोरे दुखाता मुस्कान डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर मारता रोरा फैसो सौला के छोरा ढोरी पर मारता रोरा फैसो सौला के छोरा कबोई नमरी देखावे कहे आज न कोरा ढोरी पर मारता रोरा मधुरापुर के छोरा हिया कमर लभर बन जुना हमर पहले करब टराई तब माजा खुद टराई कहे गजब हिया कमर लभर बन जुना हमर पहले गौरव टराई तब माजा खूबे टाई लेबे देवे में कहे तोहर लइखे बजोरा दूरी पर मारो तारोरा है सौला के छोरा तीरज बिहारी कैले संतो से यारी सनम ऐले रबी के बारी हम के दिहाला से बबू घटी न थोड़ा धूरी पर मारो पारोरा मधुरापुर के छोरा